为什么拳打的这么丑？我来教你。大家好，我是你们的 H 导师韩博维，这是谢放老师。好的，OK，很多人打拳啊，你的问题一往后拉，往后拉，你为什么打这些手要往后拉？拉拉，嘣，不要往后拉，直接打，往前往前直接打，嘣，不要往后拉，叭叭，直接往前打。第二个问题，肩膀平的，哥们儿看，平的，哥们儿能不能把肩膀转过来？ 嘣，转过来打，转过来打拳，对吧？右肩膀转过来打拳，摆拳，嘣，转过来。所以每打一拳是哪只手？那个肩膀一定在前面的。那相应的来讲，我们的头就还停留在这里。如果你不确定什么叫停留在这里，请加一个李子或者桃子在你的下巴的位置。咚，加着咚，看肩膀走，下巴还在这里，看，还看前面，看。实在不行拿个稳定器固定住你的脑袋。OK，看，嘣。 不，喂，就这样啊，不然的话你不听话就会断掉，好吧？所以说肩膀转过来，下巴去贴啊。还有一个就是，OK 也不对的啊。打摆拳和打勾拳，很多朋友做的是什么？你打完这个摆拳之后，看这手就在这儿。了，看摆拳，嗯嗯嗯，不是这么防守的，而是你看，虽然我我头在这里护头，对吧？转体打摆拳，OK 手在这里吗？手不在这里，因为对方他他打我勾还打到我，所以说我怎么办？我要把我的手稍微往前挪一点。 看到了吗？所以你看，打直拳、摆拳，手就不要回到这里了，回到往前一点，因为你身体转过来，我手护头始终在前面，对方的摆拳才不会打到我，对吗？当我打勾拳也一样，你看打勾拳很多人就这样了，看就这样，手在这儿，不在这儿，这边转嘛，还是能打到我。所以说我打勾拳一样，还是要这样，而且打勾拳记得，嘿，肩膀在这里，下巴贴他，手这样，而且你的肘子，很多朋友打勾拳和摆拳的时候。 肘子完全不夹，完全张开，嘣，擦气完蛋，对吧？所以肘子使劲夹紧，往前贴，对吧？一开始你可能不适应，对不对？一开始你可能不适应，对。比如直拳，来看直拳，我打，我服。嘣，直拳也是一样的，你的手也得护，你不能一打直拳，很多人友嘣，手往后拉了，不对了，手在前面，嘣，直接出来看直拳，嘣，后手直拳，嘣，前手摆拳，转体，嘣，蓄力，打摆拳打不好怎么办？打个直摆就打好了，后直前摆。 后直，嘣嘣，哎，再来一遍，嘣嘣，再来一遍，嘣嘣 o k 后摆拳，嘣，后摆拳，嘣，来，嘣，哎，左手勾拳，嘣，再来一遍，嘣，右手勾拳，嘣，嘣，身体摆拳左手，嘣，右手身体摆拳，嘣。 还有一点，做我们泰拳、自由搏击或我们叫站立格斗的拳法跟拳击略有不同，我们尽可能不去转脚尖。为什么？因为如果你转了脚尖，再回来起腿踢，看脚尖转过来收一百八十度，再踢这个腿非常费劲。所以我们尽可能不转脚尖。八看直接哦，夹腿，大大看走。然后你要转后脚尖没事，你转这个直拳转这个脚尖没事，因为它不会受到影响。大看哦，OK，这边没问题。大大八，你看不影响腿。大。 包，OK，好了，感谢收看，然后希望大家有机会能了解一下我们的线下培训，因为线线上教的这些东西，兄弟们真的是基础，这为什么免费的？因为这太简单了。 而且线上这些东西，我认为很多技术那无穷无尽的，我们应该免费教给大家的。所以它不是线下培训的内容，线下培训内容更多是把它们如何串起来，如何应用到你的自我训练中，还有授课中，让你的授课变得更精彩，让你授课变得更专业。所以专业未必说让他上台打比赛，而是变得更加系统、更加科学、更加安全、更加好玩儿啊！这是我们在做的事儿。好了，感谢你收看，我们下期见。